dalka uu soo maray gaar ahaan jubbaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadibba laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta kusoo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd waxaana isugu nimid samareed laba madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxa aan kaga hadalnay waxay ahayd in xal laga gaadho gobolka gado guddi loo saaro guddidaasi inta aan samareeb saddexda isugu soo noqonin ay iyagu kasoo tala bixiyaan xalla laga gaadho iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqaynaysay ciidamo lagu daldalayo colaysyo badan oo la gaarsiinayo dadka iyo dhibaato dadka la dhex dhigayo muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanaan isugu imanin inta laabada dhaao arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay ma ayna dhicin sabareeb tirii maanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay wax tallaabo arrintaa laga qaaday mayna jira sebtembar imaatinkii aanu nimid muqdisho waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka gedo maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda ciddii aan ka arkayba waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka gadana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karin doodeer bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqlaaye inay caqabad ku tahay masiirka ummadda soomaaliya waxay noqotay inaan u tanaasulno oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka soomaaliya inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudaheedeen markaa tirsanaynay ee jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqayno inta ay maqnaayeen madaxdii kale aniga iyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waanu kulannay waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqayno guddi saaro la soo uruuriyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka gadood madaxweynuhu nin buu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin anna nin xildhibaana baan ku soo daray waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan geella jaamac mursal iyo fahad yaasiin tala ku eg xaaladan wixii hadda laga qaban karay waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wada jir ah guddidaasi inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka gado maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa dowladda federaalka iyo jubbaland waxay isku hayseen gobolka ku saabsan loo samayn lahaa oo guddidaas ay uga howlgeli lahayd muddo koobanna loo cayimi lahaa inay arrintaas ku dhammaato waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku hogeyn oo dhanna dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaala aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmaynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta jubbaland iska daaya waxaa cibaad caqabadu gada ma ahayn kismaayo ka jirtaa isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceebigu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo kismaaye iyo hogaamiye kooxeed iyo waxaana la ysku hayaa iyo waxaana la ysku hayaayo aanun igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufanimo ah ku saabsan taas waxay isoo gaarsiisay inaan shirkii idhaahda haddaba kama qayb gelayo saaxiibaday markaa markii hore madaxweynaha puntland baa nagula jiray guddiga heshiisiinta negotiation kaanihi madaxweynaha laga dhexeeyey madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar finish ayaa waxay qaateen marka weliba saddexda madaxweyneha kale intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socda waxaa rabnaa inaad shir kale nala dhamayso hawshana aada nala qaadato kabacdi annagu aanu gallo waxaan kuli iga daayay arrintaasi way tahay ninkaana nin u socda maaha waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karayo aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadiina aan go-aankeedii seventeen september sidaa ku gaari intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qeybta hadalkii aan ka hadlayay madaxweynuhu stateka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaya maadeysi maya buulo laba kun iyo lix tobankii waa la qaybiyey idinku kaana hadda soo yeedhin waa sheegnay waa dhamay waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabaylada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhahdo hal meel bay wada degaana madaxweynuhu soo wadan kale markaas uu riixidaa keena saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helina niwalga wuu dhoofay ilaa waa heshiiskii waa la gaanaa maalintii aan tegay kismaayo saddex maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkaan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taas ay ahayd waxay ku salaysa waan ka hadlay waxaan xalka u arkayey siday wax u jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu lahaa ku tagrifalkeeda iyo riixideeda waana la ogaa waana hadal duuban oo yaallu ah maana ka helin wax jawaaba waxa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo afar bilooda ku baaqaynay iyadoo markaa saddex qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadleeyay doodoodu soo noqotay oo ka mid ahayd guddiyadii lasoo saaray oo laga cabanayay musharaxiintu ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaalo dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta somalilan iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka galo oo markaa ciidana lagu daabulayo caqabadana ay jirtay waxaan marar badan beesha caalamkana u gudbinay dowladda soomaaliyeedna kala hadalnay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeeda shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlay intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan xudin xusuusiyo laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa jiray bilaha qaarkood oo hal bil shirar laysugu imanaya laba goor si xal looga gaadho masale yar oo markaa soo baxday khilaafkeeda saddexdan arrin oo gobolka gadatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xidhayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax kasii weyn iska daa in doorasho ee xaalad kasii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaaro ama loo yimaadaan ama aanu u tagno ama laisu isu yimaado waxaan fursad ka helay garowe shirkii ay qabatay heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra-iisul wasaarahana waa laga joogay iyo laba state oo ahaa hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta kale meeshaan ku sugnay doodheer kadib oo labada labada aqal guddoonkooda ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xalaa waxaanu qaadanay jubbaland oon tanaasul ku samaynay war arrinta gobolka gada waa caqabad taagan caqabadaa waxaan u baahannahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna usii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka gado in xalkeeda guddi loo saaro waqti muddo ay noqoto la cayibo laga shaqeeyo arrinta geerbaharri iyo doorashadana si waddanka doorashada uga dhacdo firaaqna uuna usoo bixin oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadhay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayeena ayna u imanin inay magaalada geerbaharri maamulkeedii guddoomiyii degmada iyo gobolka iyo boolis keeno jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo amison boolis dowladdu ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin tallaabada la qaado oo dib u heshiintaas weliba ay keenayso dadkii reegado ee maamuladii ku jiray labada dhinacna in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan ih iyadoo aanaan odhanaynin hebel xaggan uu jiray iyo xaggan uu jiray inaan maamul isku dhafan aanu samayno ciidankana wixii dheeraadku ahay markaas gado ama daawo meel kaleo bannaanka looga keenay ama jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqotee inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska horkeenay dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keeno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda lagayn aan baajino kadacdina sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug arrintaasaanu usoo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqiyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii kale isaga dhigay inayna socon karayn si control la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay baled in ka badan toddobaatan qof ay ku dhimatay in ka badan intaas la qaqabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhufayska ku wada jiray nimankii jarmalkii eh, iyo naazigii eh, iyo dowladihii kale ee isbaansigii kale ee ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmo oo ciidankii soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheeganaysa meesha ay ku baabaan intaasoo culayso kadib waan sheegin oo loo arkay weliba lagu yidhi ciidankani waa kenyan kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka kenya oo kenya waddanka kusoo duushay waxaa aada su-aal cajiiba ah lagu qosnaayo in ka badan toddoba boqol oo kilomitr bay kenya iyo soomaaliya xuduuda leeyihiin shan kilomitr waa number aada kilomitr aada u yar in kenya laga difaacayaa la yidhaaha xuduudka intaa leegna afartan iyo laba goobood ay ku sugan yihiin ciidanka kenya gudaha soomaaliya in ku dhow saddex kun iyo sideed boqol oo askarina ay ka joogaan xuduudka intaa la ega kalena uu bannaan yahay in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacaya oo diyaaradaha maalib loogu soo daldalayaa eh, shantaa kilomitr buu kenya ka difaacayaa eh, maamulka jubbaland waa dabadhilfa axmedmadooba jaajuus buu yahay kanuu noqonayaa waxaan taariikhda xataa soomaaliya hore usoo mara intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in laysugu yimaado cadaadis badan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqna shir in la qabto waxaan sii dayna guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelin hakada aan u gelin sii daynta guddidaa iyo shirkaan ku baaqnaya waxay keentay in shir laysugu yimaado samareeb iyadoo aan annagoo ku baaqnay muqdisho sababtaa anagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international community axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababtoo kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhegeysto laakiin in aan meel kale intaan usoo baxno la yidhaahdo inagu aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leey iyadoo marka aniga culays ay igu ahay oo marka samareeb iyo laydhaha muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaa oo culayska aan muqdisho ku dareemayo aana ku dareemayn haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabanaysoona intaa ka bacdi waxaanu dhimid samareeb afar shirkii ugu horeysaa galay madaxweynuhu wuxuu yidhi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegeen waxaa laga wada hadlay yacnii maba aha nin ay wax ka maqnaayeen nin maaha nin madaxweyne oo mas-uuliyad saaray maaha nin madaxweyne oo caqabada taagan iyo waddanku meeshu ku socdo garanaya waxaana ka sii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanaya inuu ku baaqay shirkaa inuu tagayo shanta bishana baarlamaanka labada aqal la kulmay waa waxaad garanayso dalab inuu inay leedahay markii aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaa ku nihi madaxweynehu haddii annaga aad naga sugaysay saddexdan caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaadho waddankii doorashu u baahan yahay waxa keliya broseyskan uu kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisa ugu dhammaanay madaxtooyada waqtiga intanaa u dhigo waxay ku jiri karaan oo keliya political agreement in la gaaro sababta waddanku waa fadala stateadana siyaasadii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarnay heshiis saddexdii qodobna arka wada hadal saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra-iisul oo goobjoog noo aha waxaa la yidhi waxaad ka soo tala labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somaliland iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabo waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu aan la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman odayaal baa tiin mas-uuliyiin baa tiin dowladda federaalka axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadkaad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashadu nooca u dhacayso isu taga go aana la soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya tii kalena aanu talo kasoo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada wixii ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayadka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabad toosha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynayo meesha ee guddiyada lagu badbayo arrinta jubbaland waxaa loo xilsaaray afar madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorshe ah in arrinta gedo guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba laga kala dhigo guddigaasi muddo cayiman dib heshiisiin gobolka gada ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharri iyo doorashadu meesha ay ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amso booliisana la geeyo doorashadana sida ay kaga qabsanato waxay yidhaahdeen markaa adugu tala dib ugu ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa hadayeen waayahay baan kuway talaan soo gaarnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiya gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaanaa jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amisom booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yiri intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan mees joognaha shirar la galay doolo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laisku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer galbahareya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaa'il kala duwan oo laga yaabo reegabaara inaan cidibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna lahayn maamul la shaqaysa sababtoo ah guddidani bulsho rayad bay la maamultabayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidii waxama qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmaha ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karay doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqdeen nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada afarta ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo marka aan ogolaano gudoomiyaha gobolka intiiba la reebo gudoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in tala ah axmedow oo guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u diray garbaari guddidaasi inay kasoo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan diwarsiin sameeyaan ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn ay soo barbuusgareeyaan oo la yidhaha qof kana dadkii isku raacsan yahay waxaanu rabnaa guddoomiyaha degmada inaad qofka jubbaland usoo magacaawdo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amusoo booliis la keeno guddidii la geeyo sidaa ay ku shaqeyso warka laygu soo celiyey waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii jubbaland ay magacaabaysaba guddida ha soo jeediyeen odayaasha ha soo jeediyeen hadday magacaabisba jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo marka anugu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imanay waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul oo samayn karna inaan samayn waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada barinti loo kaadiyo dib heshiin ha la galo gobolka gado oo dhan ha laga galo garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha laysku dhafo maamuladii ha lasoo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta broseyska kale uu socday gaaraysahay ha la qabto arrintaa iyadaa madaxweynuhu uu ka goos qabsaday waxaan rabaa inaan idinla dagaal baa jira wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taaganoo dhib baa jira waxaa madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta masharax mayni dhan kursi kabalyihiin laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala laakiin ladadan ugu yidhi boroseska ka dhexbaxo kaameynkaaga ku jira intaa waqtigaa kaa dhamaan waxaana kaa dhacda doorashadu ha dhacda ogolo mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu kusoo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mida ah. oo degmo ka mida ah gobolka gado oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday seebuu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaane oo anaa ka soo jeeda oo reerka iyagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iska suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka ah deegaan iyo leebalka intaan leegno inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maaha waana arrin aad iyo aada looga xumaa waxaan ku baaqaya waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyo waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliya isku hor fadhiyo oo wiiyeeshaa maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka geda lagu sii wado lagu daldalayo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee jubbaland dalab maanta rasaas baa ka taala shabaab kula dagaalanaysa waxaa la yidhi jubbaland weydiista ha idiin soo qaado diyaarad dowladdu ima helaysa kiradeeda s n a baa layihi waxba idiinma heli karayn ciidan s n a oo dhoob la isku dilaa maxkamad la yidhaha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayo maalin walbana shan falayd lix falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hubgeysa oo rasaasgeysa dhibaato aada u weyn weyn waxaan diyaaru ahayn oon intaa ka hadlayn oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankaan haga badbaadiy maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waktigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waktigiisii ay ka waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinina su-aal baa imanaysa afar sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynina yaa maamulayay xageesa waddankan uu ku socdaa afar sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayo iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliya dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeyo ma aha sagaashan iyo kow ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaara jooga xukuumad ka hirtee karaa jiri karta waxay ila tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrinsa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladda ku hadlayay akhriyayana wax sax a ah maynan ahay inta barabooskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromisega la tanaasulla waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku taga haddii ilaa yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aada baad u mahadsantiina haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu